Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Dark Nightmare So game ni game indie horror tanpa memasa Let's go Collect all sick artifact and return to the car to escape So ni macam Slenderman punya game Right Kita kena kumpul 6 artifact Aku nampak ada kereta pula sana so Let's go Hari ini kita main game macam ni, pula Oh dia lari dia ada ni eh Eh Eh Oh tu dia Apa Dia kejap Ui kau siapa Try tengok tu Okay okay okay Kita try pergi kat warna merah ni dulu Jom Ah, seram ni Eh, otak dia. Okay. Eh, weh, takut ya? Okay, tak apa. Okay, kita simpan, kita simpan tenaga. Enam artifact. Mana tadi ya? Okay, satu. Okay. Dia ni spawn bila-bila masa ke apa ni? Kak. Jangan kak. Jangan spawn bila-bila masa. Tu dia, tu dia. Tu tu. Dia ada je. No, no, no. Dia ni, dia ni telefon ke apa? Dia hack gila. Okay, go, go, go, go, go. Oh, ni rumah yang ada hantu tu. tu. Tu dia, tu dia. Okay. Okay, duduk diam-diam belakang tu. Boleh masuk ke ni? Boleh. Alamak, mana... Hey, eh, what the heck? Dekat atas ke apa? Mana dia? Oh tu. Oh disangkut. Disangkut gila. Okey, bagus. Teruskan menyangkut. Okey, rumah ni tak ada artifact ke? What the heck? What oh, atas, atas, atas. Right. Oh, artifact. Let's go. Yes. Dua. Kau sangkut je lah kat situ. Bye, gerak lu. Okay, so kita pergi belah kanan. Eh. Sebab belah kanan kita nak pergi lagi. Woo! Sebab aku nampak ada cahaya. Wui, What the heck Weh dekat dekat dekat Apa kau Yo Yo Gerak lu gerak lu Woo! Weh hantu ni Bahaya tu Aku ingatkan dia dah sangkut dah tadi Dia Oi cuak aduh dia ni Jangan hilang jangan hilang Aku perlukan kau So aku dah dapat tiga guys Okay aku rasa ni nombor 4 4 And then Kita pergi belah Sana I guess Ni kereta ke? Could be Putih ni apa? Ni apa benda siap daun ni? Aku betul cuak guys Okay tu kereta So maknanya Satu lagi ujung belah sana So dekat dengan kereta ada satu So aku takkan pick up ni lagi Kita kena perancangan Kakak Oh kakak Saya cuak sikit Wih, wih, wih. Gerak, gerak, gerak, gerak. Gerak, gerak. Kak, oh kak. Okay, kita kena pastikan dia betul-betul kat belakang kita. Mana-mana dia? Okay, dia we So, aku kena lalu kat dia lah last sekali. Tu dia, tu dia, tu dia. Oh no. Oh no. Lari, lari, lari. Ah, seram gila weh. Walaupun dia lembab. Tapi boleh tahan lah Jump scare dia boleh tahan juga Aku tak tahu dia kat mana Oh oh Aku nak masuk dalam ni ke? Wait what? Oh tu dia Okay Sekarang aku kena balik je Tu dia, tu dia. Azul makin laju, asal makin laju. Asal makin laju. Eh, what the heck? No, no, dia makin laju, dia makin laju. Gerak, gerak, gerak. Dia makin laju guys, dia makin laju. Dia makin laju. Last one, last one. Aku dah agak dah. Aku patut buat benda ni last. Cincin. Okay, mana aku nak balik ni? Okay, aku rasa dekat-dekat sini. Oh god, oh god, oh god. Laju ya. Udah juga. Wah! Lajunya. Yeah. Huh, jantung aku. Ah, lajunya dia. Huh. Oh. Huh, ah, takutnya. Okey. Sebab dah kena jump scare tadi kan, aku cuba you survive the nightmare for now. Yes. Huh. Berdebar guys, berdebar. Itulah dia. A dark nightmare. Kalau korang aku pegang jantung aku, sekarang ni memang berdebar gila Sebab aku takut gila bila makin lama makin laju kan Tapi dia senang jugalah Itulah dia Game ni kalau korang suka korang berdebar juga dengan aku Jangan lupa untuk like Comment di bawah Share video ni Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum dan Bye bye Try lah sendiri game ni